Салат с курицей, свеклой и грецкими орехами. Салат с курицей, свеклой и грецкими орехами просто превосходный салатик. Вкусный, нежный, легкий, полезный. Больше понравится женской половине. Майонез можно полностью заменить сметаной или йогуртом. Ингредиенты. Свекла отварная, или печеная, 2 штуки филе куриное 300 грамм, чернослив, вяленый, курага по 30 грамм, чеснок 2 зубчика, орехи грецкие, ядра, январь третьего года стакана, сметана, майонез по одной столовой ложке, соль, перец черный молотый по вкусу. Этапы приготовления. Филе куриное отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить. Свеклу очистить и порезать мелкими кубиками. Добавить мелко порезанное куриное филе. Чернослив и курагу порезать небольшими кусочками, добавить к курице и свекле. Грецкие орехи немного обжарить на сковороде. Измельчить и добавить в салат вместе с пропущенным через пресс чесноком. Посолить салатик и поперчить, добавить майонез и сметану. Хорошенько перемешать. Выложить замечательный и очень вкусный салат с курицей, свеклой и грецкими орехами в салатник или кремонке, украсить зеленью и подать к столу. Приятного вам аппетита! Thank you.